ከዚህ በላያ ልቤ ቢሆንልኝ በቀኔ ተሞልቶዋ ፊት ቢፈስልኝ ምነው ከዚህ በላያ ልቤ ቢሆንልኝ በቀኔ ተሞልቶዋ ፊት ቢፈስልኝ አንተ ካደረከዋ ያንተ ክብር ቃል ኢየሱስ የተመስገን ነው። ምስጋና ይንካ ካለካ ከወደድከው ምስጋና ካስደሰተ አምላኬ ሆይ በየዕለቱ ለስም ክብር ይሁንለ ጌታዬ ሆይ በየዕለቱ ለስም ክብር ይሁንለ አምላኬ ሆይ በየዕለቱ ለስም ክብር ይሁንለ ጌታዬ ሆይ በየ ለስም ክብር ይሁን ካረካ ከወደድከው እልልታዬ ካስደሰተ አምላኬ ሆይ በየለቱ ለስም ክብር ይሁንለ ጌታዬ ሆይ በየዕለቱ ለስም ክብር ይሁንለ አምላኬ ሆይ በየለቱ ለስም ክብር ይሁንለ ጌታዬ ሆይ በየዕለቱ ለስም ክብር ለሚመኩበት ጋሻ ይሆናል ተደግፌዋለሁ ታምኜበታለሁ ተደግፌዋለሁ ታምኜበታለሁ ተደግፌዋለሁ ታምኜበታለሁ ዋለው አምኜበታለው ተደግፌ ዋለው ታምኜበታለው ተደግፌ ዋለው ታምኜበታለው ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ለኔ መልካም ነው ጌታ መልካም የሚታየው ነገር ምድረ በዳ ሲሆን አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ መልካም ገዢዎች በኔ ላይ በተነሱ ሰዓት አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ ስለኔ መልካም ገብቻለሁ ካንተ ሌላ ላላይ ካንተ ሌላ ላላይ ቃል ገብቻለሁ ካንተ ሌላ ላላይ በከፍታ አመልክሃለሁ በዝቅታ አመልክሃለሁ በሐዘንም አመልክሃለሁ በደስታ አመልክሃለሁ ካንተ ሌላ ላላይ ከማውቀው በላይ እንደምታውቅልኝ አውቅ ያለው በራሴ ከማውቀው በላይ እንደ ጌታ የተባረከውን የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። እግዚአብሔር የተባረከውን እንግዲህ ከመንግስት በተቀበልነው 2400 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ዛሬ ደግሞ ግንባታ እየጀመርን ያለ ነው። እንደምታየው ዛሬ ቁፋሮ ለመጀመር ጋ ቁፋሮን የምንጀምርበት ማቴሪያል አዘጋጅተናል። በጣም ደስ ብሎኛል። የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ብለን በዚህ ስራ ተገኝተናል። የእግዚአብሔርን እውነት በብዙ የያዘ በብዙ ውጊያ ትግል ያለፈ በለቅሶ ዘርን ክንባ ጋር የዘራ አረፈ ያ ሕዝብ ተደላደለ የምንሰራው የቁፋሮ ስትራክቸሩ ከመጀመሩ በፊት መነሳት አላስፈላጊ የሆኑ ተመላሽ የሆኑ አፈሮችን ሁሉ አስወግደን ሀ ብለን የምንጀምርበት ቀን ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ይሄ ምድር ተቆፍሮ ወደ ህንፃነት መቀየር ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ምድር ተቆፍሮ ወደ ህንፃነት እንዲቀየር ደግሞ የእናንተ አስተዋጽኦ አብረን ነን። እግዚአብሔርን ቤት በመተባበር ነን እግዚአብሔርን ቤት የምንሰራው። እዚህ ቦታ የማንም ቤት አይሰራም። የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚመለክበት ጌትነቱ፣ አዳኝነቱ የሚታወጅበት መቅደስ ነው እዚህ ጋር ይህንን ፕሮጀክት በአምስት ወር ውስጥ ለማጠናቀቅ ሁላችንንም ቆርጠን ተነስተናል። ማሽነሪዎች ገብተው በጣም በአፋጣኝ መጨረስ እናስባለን። ያስጀመረን እግዚአብሔር ያስጨርሰናል ብለን ጀምረናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ይሰራል፣ ሰርቶም ያሳያል። አሜን። ዘመን ይበልጣል፣ ያንተ ሰዓት ይበልጣል፣ ያንተ ድል ይበልጣል፣ ያንተ ምክር ይበልጣል። አራባ ሸካታ መልእክተኞች ስላየ ራባሻካታ ፕራቲጋ በእውነት ነው ምላችሁ፣ በእግዚአብሔር ዝም ብዬ አልመጣም። ዛሬ የእግዚአብሔር ጊዜ ለደረሰላቸው ሰዎች መልእክት ልናገር ይመጣል። ይህን መዝሙር normal ሆናችሁ እንዳዘምሩ። ያንተ ጊዜ ያንተ ሰዓት ያንተ ዘመን ይበልጣል፣ የጠበኩት ይበልጣል። ያለ ደጋፊ ያከብራል፣ ያለ አጋዥ እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ስለሆነ ብቻውን መስራት ነው የሚፈልገው ያለ ማንም ረዳት። ዛሬ የተማመናችሁበትን ነገር አስጠላችኋል። ብቻውን ነው የሚሰራው እግዚአብሔር። እኔ ምስክር ነኝ። ያለ ማንም ለማን ነው ይሄ መልእክት? ያለ ማንም ያለ ማንም ረዳት ያለ ማንም ቲፎዞ ያለ ማንም እግዚአብሔር ዛሬ ብቻውን ሊሰራላችሁ መጥቷል። ማታካ ያላባሳካ ወይ በእውነት ነው የምላችሁ እዚህ ውስጥ አላችሁ በቃ ስለዚህ ደግንና ዘምር። ዛሬ ያለማንም ደጋፊ እግዚአብሔር ሊረዳ መጥቷል። መጥቷል በለው፣ በቃ መጥቷል። ይሄ መልእክት በእውነት እግዚአብሔር ምስክር ዝም ብሎ አልመጣም። እንደ ዘማሪ አይደለም የምታዩሽ። በቃ ዛሬ የኔ መልእክት ነው። ከእኔም ታናሽ ብትሆን ልቀበል። በቃ በ እግዚአብሔር ካፌ ጋር ቃል ይሰራል። ሃሌሉያ በእውነት እግዚአብሔርን ለጠበቁ ዛሬ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ከክብር ወደ ክብር እንሻገራለን ኢየሱስን ይዘን ማነው ሚቋቋመን? ገና እናብባለን ውይ አላባራሳካታ ተራራውን ንዶ ያደረገው መራመድ ብቻ ነው ከእኛ የሚጠበቀው። ተራራውን ንዶ ሜዳ ካደረገው መሻገር ብቻ ነው ከአንቺ የሚጠበቀው። ይቃወመኛል? ማን ይቃወመኛል? የቱ ይዘኛል? የቱ ይዘኛል? ጎዳናዬ ቀንቶ ተራመጅ ብሎኛል፣ ሂጂበት ብሎኛል። ማን ማን ማን ማን ይቃወመኛል? የቱ ይዘኛል? የቱ ይዘኛል? የቱ ይዘኛል? not too easy. كبر وجهك كبر ደጋፊ ያከብራል፣ ያለ አጋዥ ብቻውን ያኖረሃል። ያለ ደጋፊ ያከብራል። አንተ አንተ ያለ ደጋፊ ያለ ደጋፊ ያከብራል፣ ያለ አጋዥ ወደ ላይ ያንተ ዘመን ይበልጥ ያንተ ነገር ጊዜ ይበልጣል ያንተ እጅ ይበልጣል ያንተ ያንተ ይበልጣል ያንተ ይበልጣል ያንተ ይበልጣል ያለ ደጋፊ ያኮር ራሳ ካታያ ያለ ደጋፊ ያከብራ ያላጋኝ ያለ ደጋፊ ያከብራ ያላጋኝ ስለዚህ ከክብር ይቃወመኛል? የቱ ይዘኛል? የቱ ይዘኛል? ማን ይቃወመኛል? ማን ይቃወመኛል? የቱ ይዘኛል? የቱ ይዘኛል? nossas regras. ምስጋና ይገባል ይገባል አምላክ ላንተ ዤላባራላባስ ለሆንከ ገናና ምስጋና ያላችኋል እልልታ ምስጋና ጭብጨባ ለኢየሱስ ለሞተልን ላዳነን ለተወለደው ለንጉሱ ሃሌሉያ በመንፈስ የሆነ እልልታ፣ በመንፈስ የሆነ ጭብጨባ ይገባሃል። ሃሌሉያ። ታርዳሃልና፣ ሞተሃልና፣ ደግሞም ተነስተሃልና የተነሳውን ንጉሥ ዛሬ እናከብረዋለን በዚህ ማለዳ። ሃሌሉያ ላላላባላላባሸለበለለቦሳላላላ ምሕረትን የሚወድ የሰራዊት እዳዬ አሌሉያ ምስጋና ምስጋና ለኢየሱስ ምስጋና ይገባል ይገባል ከንቱ ነበር በአንዲት ጠጠር ብቻ ወልጦ ያፈሰው ምስጋና ነው ምስጋና ነው ኢየሱስ ምስጋና ይገባሃል ይገባሃል አምላክ ላንተ ለሆንከ ምስጋና ምስጋና ነው። አሌሉያ ተትረፍርፏል አምላኬ ላፈሰው ምስጋና አይችም። ሃሌሉያ! የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች። ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን subscribe እንድታደርጉ ጠይቃለሁ subscribe ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን like እንዲሁም ደግሞ comment በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ስራ አብረውን እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። ደና ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አደግድጉ በእግዚአብሔር ፊት ደና ደና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይከዳል እንዳንል መቾንና ገብን ይነጥቀኛል እንዳንል ሰው አልሰጠኝ ሰላምን ይወሰዳል ይነጥቀኛል እንዳንል ሰው አልሰጠኝ ከምድር በልቤ ዙፋን የተቀመጥከው አዳኝ አዳኝ የሆንከ ማይቀማኝ ደስታ ያንተ ሳቄ ሞላ ሄይ ደስታዬ በጭብጨባ ደና ደና ነኝ እግዚአብሔር ሞልቶልኛል በሰብ እኔስ ምስጋና ምንጊዜ ማረሰ ምንጊዜ ማረሰ ምረት በኔ ላይ ታንክራለችና ታንክራለችና ኃይሌም ታድሳለች ቆምኩኝ እንደገና ቆምኩኝ እንደ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቱባ ቱባ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉ እንኳን እሱ ምራህ ቀርቶልኝ በሳ እኔስ ምስጋና ምንጊዜ ማረሰ ምንጊዜ ማረሰ ምረት በኔ ላይ ጠንክራለች ኃይሌም ታድሳለች ቋንኩኝ ምስጋና ቋንኩኝ እንደገና እጅግ የሚምር የሚራራ አምላክ ነውና የኔ ጌታ ይድረሰው ይድረሰው አሜን ይድረሰው ምስጋና የኔ ጌታ ይድረሰው ምስጋና ይድረሰው እልልታ ይድረሰው ጭብጨባ ይድረሰው ምስጋና የኔ ጌታ ይድረሰው በታላቅ ደህና ነኝ ደህና ሰላም